i si s'han de reduir els vehicles altament contaminants, el que estem molt d'acord és amb el que, ens, el que ens planteja la mateixa població, que és s'han d'oferir alternatives. Tu no pots reduir una opció de mobilitat si no estàs oferint alternatives. No? I cal oferir solucions, i una de les més eficaces, eficients i ambientalment sostenibles eh, com creiem que valen no? tots els estudis que s'han anat realitzant, doncs és el tramvia, que evidentment no és l'única solució. Barcelona ha estat sempre una ciutat valenta, pionera, i és moment de que ho segueixi sent també en polítiques de mobilitat, perquè literalment ens hi va la vida.